हमारे लिए जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर नागा साधुओं में ऐसा क्या आकर्षण है जो हमारे इंजीनियर और मैनेजर युवक भी नागा साधु बनना चाहते हैं जी हाँ इस बार के कुंभ में यह एक बेहद दिलचस्प बात सामने देखने को आ रही है इनमें समुद्र विज्ञान के इंजीनियर 27 साल के रजत कुमार राय नागा सन्यासी बनने जा रहे हैं और इसके बाद उज्जैन के 18 साल के घनश्याम गिरी भी हैं जो बारहवीं के छात्र हैं और इसके अलावा यूक्रेन के मैनेजमेंट स्थानक उनतीस साल के शंभुगिरी गिरी ने भी नागा साधु बनने की राह चुन ली है इधर अखाड़ा पंथ के महंत गिरी ने कहा कि अखाड़ा पंथ में कई साल तक नए सन्यासियों की कड़ी परीक्षा ली जाती है ताकि यह पता लग सके वे सनक में सन्यासी बने हैं या सचमुच में ही वैराग्य लेना चाहते हैं जब वे कठोर परीक्षा में सफल होते हैं तब हमें विश्वास हो जाता है कि अब वे परिवार में नहीं लौटेंगे तो हम उन्हें नागा मंडली में शामिल कर लेते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें लंबी यात्रा तय करना होती है कुल मिलाकर इन दिनों कुंभ मेले को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वे बेहद दिलचस्प हैं और हमारे युवा तेजी से संन्यास यानी नागा सन्यासियों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं